dabaalnimadkina bulshada inta waxaad moodaysaa bulshadiina dhaq kuskuusan maaha waa bulsho kale xuquuqul insaan waa dad kale idinka ma waa farinti wax laga hadla been baa laydin sheegaya geedka saa u fahma aadamka dunida ku nool qoysku ugu fiican baa nahay haddaan soomaalinahay maxaa yeelay doodii ahayd kitaabka rabbigii baa talin iyo maya wax kalaa talin amminkan soomaaliya way ka dhiman la'dahay caalam alcarabi way ka dhimatay mar hore ka dhimatay acaajibna warkoodba daaba ayagu soomaaliya way ka taagantah ilaa aminkan doodi baa ka taagan uu talin ima talinayo marka miyaad fahanteed dhallinyaradii oo dhan baa hadda taageeraysa social media waa aragteed waxaa hadda meesha fadhiya boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhallinyaro weeye duqaydii dhammaade xaggee ka baxeen masaajid dhallinyaraa buuxinaysa dhallinyaradun waxaan kitaab ilahayn ma rabaan gabadha qaawanayso maanta haddii lama kitaab baan ku dhaqannaa kitaabka ilaahay mise dastuur kitaabka ay leedahay laakiin lagu simi noloma ogolo war ayaga waxba lama ogolo nimin la soo diyaarsaday oo doofaarre iyo laga keenay ambigaadi ishek iyo casmara laga keenay iyo naasireed ya iyo carta balaayo yaana haysataba yaa somaali wax weydiinaya wax weydiina ah hadda ma ogolo kitaabka rabbiga haddaad tiradaan mau ku dhaqanaa mise maya aad war ka keenta waad gaaloobaysaa looma codayn karo khiyaar ma geli karo wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran he an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim abadan kitaabka ilaah gorgoro ma galo laakiin waxaan u jeednaa ubadaaba somayda dhin gaalnimadii aad waatana dimuqraadiyadeed waxaa waaya in la ixtiraamo rabitaanka bulshada waa beentood bulshade wey rabitaanka bulshadu waxaa lagu sheegaya waa bulshada new york ku nool weeye iyo washington joogta ma aha bulshada soomaaliya joogta wax laga hadlaayo dabaalnimadkiina bulshada dhininji waxaad moodaysaan bulshadiina dhaha kuskuusan ma aha waa bulsho kale xuquuqul insaan waa dad kale idinka maa waa faranji wax laga hadlaayo been baa laydin sheegahaya dadka saa u fahma afrikaanku xaq ma laha muslimiintu xaq ma laha hawshaasi wax la og yahay nabigu tiibuu ka dardaarmaya taasaasuu bana u daran